I've been good, I've been working, understood. Nothing is perfect, but it's worth it. i it could, have been good, giving my tears, my sweat and blood. Every damn track feel like a cut, giving you pieces hmm, I'm a slave to the game that I play, mama. I'm in pain, mama. Still I pray, mama. That one day on the stage i am going play, mama. I'm the same, mama. Never change, mama. Give the kids what they need, just the same, mama. I'm a go, mama. Got the dough, mama. O bicho é bom mesmo, porra. O bicho é diferenciado. Não, essa também não. Vou revancha aí. Vai tomar no teu cu. Que porra é essa aqui? Eu não sou nenhum otário, não. is life? What is life? Every single night o cabalao cabalão, Cabalão onde, meu irmão? Lá é é my life is stars can melt. Your heroes die and there's no one else. Mirror image talk down, I felt I was nothing. they were judging, now they all searching, now they all jumping. Fuck them. Não, vai não. Boa, boa, todo Quem é homem, porra? Quem é homem, caralho? Filha da puta! I've been good, I've been working, understood Nothing is perfect, but if it's worth it, better be certain that it could yeah, O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. Amigo, deixa eu começar. Deixa eu jogar também. O jogo é seu. Foi você que comprou os dois, o meu e o seu? Eu não posso jogar? Filha da puta. Ó,